саламатсыздар ма құрметті оқушылар құрметті біздің оқырмандар бүгін біз сіздермен төртінші сабағымыз яғни бір қалыпты айнымалы қозғалыс тақырыбына шолу жасайтын боламыз және осы тақырыпты толыққанды ашып көрсететін үйрететін боламыз жақсы олай болса біз бастаймыз өткен сабақтың жалғасы әрине біз осы жерде сіздерге өзіміздің арнайы материалымызбен бөліскіміз келді яғни арнайы өзіміздің авторлық тематика динамика деген атты кітаптарымыз бар ұстаздар үшін керекті материалдар қысқа метражды видеоларымыз бар егер қаласаңыздар сіздерге тапсырыс бере аласыздар ары қарай кеттік енді бізде тең баяулайтын және тең үдемелі қозғалыстар бар ол дегеніміз қарайтын болсаңыздар мына суретте мән беретін болсақ бастапқыда аралығы қандай еді аралық не істеп жатыр уақыт өте келе ол артып жатқандығын көруге болады демек яғни бұл жерде жылдамдық өзгереді деген сөз уақыт өтуіне байланысты жылдамдық өзгере отырады белгілі бір деңгейде осы жерде біз білуіміз керек бірінші болып үдеу деген физикалық шамамыз бар яғни үдеу дегеніміз бұл белгілі бір уақыт аралығында жылдамдығымыз өзгеру шапшаңдығымыз жылдамдық белгілі бір деңгейге өзгереді деген сөз соның нәтижесінде біз үдеуді а әрпімен белгілейміз өлшем бірлігі метр бөлінген секунд квадрат формуласы дельта в бөлінген дельта т дельта дегенді ашатын болсақ оны біз білеміз сонда да айтып өтейік әрине өзгеріс деген мағына соңғы жылдамдықтан бастапқы жылдамдықты азайтамыз немесе соңғы уақыттан бастапқы уақытты азайтамыз деген сөз осыған байланысты мына жерде графикке қарайтын болсаңыздар біздің бастапқыда жылдамдығымыз бар қозғалыс жылдамдығымыз және соңғы жылдамдығымыз бар демек жылдамдық екі жылдамдық болып тұр иә және уақыт нөлден басталды белгілі бір уақытқа дейін келді иә сол кезде қарайтын болсаңыздар жылдамдықтардың өзгерісі в минус в нолевой тең атыға тең болды иә бұл қалай болды яғни біз мына жерден формуланы жай ғана не істедік пропорция жасадық былай түсіндірме пропорция жасадық бар болғаны сол демек сіздер осы бір негізгі формуладан айталық уақыттың өзгерісін табу керек болса біз не істейміз жылдамдықтың өзгерісін бөлеміз деуге түрленген формула немесе жылдамдықты табу керек болса жылдамдықтың өзгерісін табу керек болса үдеуді көбейтеміз уақыттың өзгерісіне яғни біздің үдеуіміз біз былай түсіндірме жасайықшы үдеу деген шама келді ма демек ол қозғалыс айнымалы деген сөз жылдамдық өзгереді деген сөз өзгеріп отырады түсіндіре алдық па енді ары қарай қарастырамыз осы жерде біз формуланы түрленген формула ретінде мына жерде бірнеше формуланы түрленгенін қарастырдық әрине бұл формулалар қазір алдағы уақытта ә, дағы жазы қарастыратын формуламызды да осы жерде қарастырдық қандай жағдайда біз есептің шартына қарай есептің шартына қарай формула сол үшін бізде арнайы осындай формулалар түріп қойсаңыздар болады бұл түрленген формулалар түрленген формула түсіндіре алдық қой жақсы ары қарай қарастырамыз бұл енді ә, кейбір жағдайда мысалы негізгі формуланы кітапта көп түрлендіріп көрсетпейді ал біз барынша аштық сіздерге бұл формулалар қайдан келгендігін қазір алдағы уақытта білетін боласыздар сонымен мысалы бір есеп қарастырайық түзу сызықты қозғалған дененің үдеуін табыңыз дене әрине нөлден бастады қозғалысын иә он екіге дейін барды ма үдеуді табу үшін біз не істейміз жаңа айттық в минус в нолевой t минус t нолевой демек біздің соңғы жылдамдығымыз 12 бастапқы 0 соңғы уақыт 8 бастапқысы 0 демек 12 мен 8-ді қысқартсақ бола ма болады нешеге қысқарады 4-ке қысқартайық демек 3 қалсын астында ке қысқарса әрине 2 қалады демек бұл 1-де 5 метр бөлінген секунд квадрат сек. қате болмайды ары қарай кеттік енді бізде осы бір бірқалыпты айнымалы қозғалысты сипаттайтын теңдеулер яғни формулалар деген сөз иә бар негізгі үш формуламыз бар бірінші формула екінші формула және үшінші формула бұл формулалар бір бірден түрленіп келіп шығады негізінде қазір қарастырамыз жеке жеке негізгі осы үш формула негізінде біз есептер шығарамыз қараңыздар яғни бізде бірінші формулада в тең в қосу алу аты қандай кезде қосамыз қандай кезде азайтамыз деген сұрақ туындайды әрине қосу деген сөз үдемелі қозғалған кезде екіншісі азайту кеммелі яғни үдемелі деген сөз артып отырады кеммелі дегеніміз уже тоқтай бастады машинамыз иә мысалы екі секундтан кейін тоқтады деген сияқты яғни кеміп жатыр деген сөз енді егер бізде дененің бастапқы жылдамдығы болмаса ша, бастапқы жылдамдық болмаған кезде бастапқы жылдамдық неге нөлге тең болған кезде формула жай ғана өзгеріске ұшырайды осындай түрде жазуға болады қандай жағдайда егер бастапқы жылдамдығымыз болмаған кезде демек формуланы түртіп аламыз ал енді қараңыздар мысалы жаңа айттық біз бірінші формулаға тоқталайықшы бірінші формуланың өзінде ә, естеріңізде болса үдеудің формуласы бар еді бағана жаздық в минус нулевой бөлінген осы жерден біз ны табатын болсақ аты қосу налевой болып тұр ғой яғни міне бұл қандай жағдайда үдемелі қозғалды міне ал кеммелі болса таңба өзгерді ал түзу болған кезде ол түсінікті демек жылдамдық өзгермеді получается константа деген сөз енді бізде кейбір жағдайда кейбір э, жылдамдықтарды тапқан кезде э, қозғалыс кезіндегі орташа жылдамдықта табуымыз керек яғни былай айтқан кезде дененің тең айнымалы қозғалыс кезіндегі жылдамдықтың орташа мәні дейміз ол кезде ә, бізде міне қараңыздар бастапқы жылдамдықты соңғы жылдамдыққа қосамыз және бөлеміз екіге бұл арифметикалық тұрғыда қарастырған кезде орташа э, мәні деп айтамыз яғни дененің айнымалы қозғалыс кезінде жалпы орташа тапқан кезде біз осы бір формуланы қолданамыз иә түсінікті деп ойлаймын енді екінші формуламыз жаңа айттық біз мынау екінші формуламыз солай ма ә, қозғалыс кезінде міне дене қозғалды белгілі бір жол жүрді бастапқы жылдамдығы бар қозғалыс кезіндегі уақыт кеткен уақыты және сол қозғалыстың үдеуі бар нәтижесінде формуламыз шықты ал енді бұл негізгі формуланы біз міне қараңыздар мына бір негізгі форма деп алайық түрлендірдік яғни ә, формуланы аштық деген сөз формула ашылды осылай да жазуға болады деген сөз түрлендіріп деген ал енді бұл форма қалай түрленді қараңыздар біз бұл жерде бірінші болып мына бір формулаға мән береміз жаңа айтқанымыздай формулаға мән береміз орташа жылдамдықтың формуласы неге тең екендігін білеміз ғой иә жаңа в 0 x-ті қостық v-ға болды ғой демек в в иксіміз мына жерде тұру керек еді орнын алып барып біз осы бір форманы қойдық мына форманы барып орнына қойдық демек енді қараңыздар осы жерде біз математикалық тұрғыда есептеген кезде орташа тең мынаған деп алсақ болады ғой иә оған келісеміз ал жолдың формуласы міне орналасыр кезінде дененің жүрген жолын табу үшін яғни осы бір форманы қолданамыз демек біз не істейміз орташа мәннің орнына алып барып орнына қоямыз міне қараңыздар біз бірден мына жерде көбейтіп жібердік неге уақытқа көбейтіп жібердік орнына сол кезде түрленген формуламыз сол кезде осылай түрлендіруге болады деген сөз яғни тең кемімелі болса міне таңбасын азайтамыз дедік ал егер үдемелі қозғалса таңбасы оң болады деген сөз жалғастырамыз яғни келіп шығуын қарастырдық ал енді мынау бізде үшінші формула қалай түрленіп шықты қараңыздар бізде дене белгілі бір жолды жүрген кезде бастапқы және соңғы жылдамдықтары бар белгілі бір үдемен қозғалды бірақ оның уақыты қарастырылмайды деген сөз уақытқа тәуелсіз кезіндегі дененің қозғалысы мысалы дененің түркістаннан шыққан кездегі жылдамдығы осындай болды шымкентке барған кезде осындай болды түркістан шыққан кездегі жылдамдығы бастапқы болса шымкенттегі соңғы жылдамдық уақыт қарастырылмады осындай бір үдеумен қозғалды иә деген кезде яғни уақыт қарастырылмаған кезде біз осы бір формуланы қолданады екенбіз ал енді бұл формула қалай шықты тағы да байқайтын болсаңыздар негізгі бірінші формула осы жерден біз нені таптық уақытты таптық мына бір уақытты таптық ал енді біз жалпы жүрілген жолдың формуласын табу үшін негізгі формуламыз иә міне одан кейін уақыттың орнына жаздық және орташа жылдамдықтың формуласын бірінші жаздық орташа жылдамдықты бағана айтып кеттік ал уақыт не тұр орнына жаздық уақыттың орнына көбейту амалы мына жерде нәтижесінде формула былай бола ма әрине бола алады демек біздің үшінші формуламыз келіп шығады екен байқағандарыңыздай біз формуланы бір ойдан құрастырып немесе бір қандай бір жағдаятпен емес негізгі формуланы түрлендіру арқылы шығарып жатырмыз сіздер үшін түсініктірек болу үшін ал енді бізде кейбір жағдаятта осыған дейін айтқан едік сіздерге жолдың формасы қалай бірінші сабағымызда жол тапқан кезде с бір с екі sn дедік иә демек x нолевой деген бастапқы жүрген жолымыз бар және sx соңғы жолымыз болып тұр ол кезде форманы біз былай жазсақ болады бұған бір мысал түсіндірме жасайыншы мысалы мен үйден шығып базарға бардым осы жерде базарға барған кезде менің уже белгілі бір жол жүргенім тұр да үй мен базардың арасы ол менің бастапқы координатам бастапқы жүрген жолым деген сөз мен сол базардан шыққаннан кейін иә жұмысқа бардым енді қараңыз базар мен жұмыстың арасында ол екінші жолым болып есептеледі ол жақтан шығып қайтадан үйге келдім үшінші жолым келіп шықты міне бірінші жол екінші жол үшінші жол болды түсіндіре алдық па иә жалпы тапқан кезде қа тең так мысалы мысалы мына жерде бір есеп көрсетейік қозғалыс теңдеуі беріліпті иә менің қозғалысымның теңдеуі берілген осы жерде қарайтын болсаңыздар екі неге тең бастапқы жүрген жолым төрт деген неге тең бастапқы жылдамдығым төрт метр секунд квадрат деген менің үдеуім бірақ мына жер екі болып тұр неге өйткені бізде формулада а т квадрат бөлу екі демек екіге уже бөліп қойған ғой төртті сол кезде неге тең болады екіге тең болады біздің үдеуіміз негізі төрт болған деген сөз түсіндіре алдық па жақсы енді ары қарай жалғастырамыз ары қарай жалғастырамыз біз осы жерде тағы бір нәрсені айтып кетейік сіздерге x-тен бір рет туындалсақ жылдамдық келіп шығады жылдамдықтан бір рет туындалсақ үдеу келіп шығады оны бүйтіп жазайық сіздерге түсініктірек болу үшін чтобы қателік кетпеу үшін бір рет туындаған кезде жылдамдық келіп шықты жылдамдықтан бір рет туындалған кезде үдеу келіп шығады дейміз мысалы мына бір формуладан мен туындалатын болсам екі ұшып кетеді белгілі бір санның туындысы нөл белгілі бір әріптің туындысы бірге тең получается бізде мына жерден бір рет x иксім жылдамдық болып кетеді иә міне қараңыздар в тең төрт қосу екі алдынан түседі да не істейді екімен көбейтіп төрт т ға тең болады бұл нені ашатын болсам міне қараңыздар в тең в нолевой қосу аты деген формула емес па демек в нолевойдың орны не тұр төрт па төрт дәлелденді екінші жағдаятты қарастырып жатырмыз ал енді бұдан тағы бір рет туындалатын болсақ жылдамдығымыз үдеу болады дедік жаңа қандай да бір санның туындысы нөл және әріп ұшып кетеді сол кезде үдеу төрт метр бөлінген секунд сіздер үшін түсінікті болды деп ойлаймын ары қарай кеттік он сегіз километр сағат жылдамдықпен келе жатқан велосипедші таудан түсе бастайды егер оның үдеуі нөл бүтін оннан сегіз метр секунд квадрат болса ал секундтан кейінгі велосипедшінің жылдамдығын табыңыз демек в нолевой он сегіз километр сағат дегенім неге 5 метр бөлінген секундқа тең және үдеуім бар сонымен қатар уақыт бар жылдамдықты табуым керек алты секундтан кейінгі боналявой иә э? қосу алу аты деген форманы қолданамын келісесіздер ма енді менде жылдамдығым бар ә, үдеуді көбейтемін алтыға яғни нөл бүтін оннан сегізді көбейтемін алтыға көбейтетін болсам неше болады әрине төрт те сегіз қырық сегіз бірақ бір өте жылжиды сол кезде біз былай қарастырайық таңба үдемелі қозғалса бес қосамыз үдеуіміз бізде нөл бүтін оннан сегіз көбейтеміз алтыға бұл бізде тоғыз бүтін оннан сегіз метр болады деген сөз келесі дене тыныштықтан 5 метр секунд квадрат үдеумен қозғалып 1000 метр жол жүргендегі соңғы жылдамдығын тап жақсы табайық соңғы жылдамдықты табу үшін бізде бастапқы жылдамдығымыз неге тең болып тұр нөлге получается в тең жаңа жаздық түбір асты 2 ас деген қой түбір астында 2-ні көбейтеміз үдеу 5-ке көбейту 1000-ға ба бұл бізде түбірасты он мың он мыңнан түбірас неше шығады әрине жүз метр бөлінген секунд болған екен деп қарастырылады ары қарай шығарып көрсеңіздер болады иә сіздерге берейік түсініктірек болу үшін енді мынандай бір есептер келуі мүмкін осындай бір тектес есептер келсе қалай шығарамыз көрейік ол кезде олардың кездесу орны мен уақыты демек екі дене бірде э, кездессе x бір тең x екі деп алсақ болады сол кезде он т қосу нөл бүтін оннан төрт т квадрат тең минус алты т қосу екі т квадрат демек не істейміз он т азайту а қосу алты т тең 2 т квадрат азайту 0,4 т квадрат мына бетте 16 т болса мына бетте не болады ә, азайтамыз 1 иә? бірде 6 т квадрат т квадратпен таны қысқартсақ осы жерден тны табатын болсақ сол кезде 16 бөлінген 1-де 6 бұл дегеніміз 10 э, секунд шықты ма он секунд шықты уақытымыз алып бар орнына қоямын мен ненің орнына қоямын уақыттың орнына қоямын мына жерге сол кезде минус алты көбейту он қосу екі көбейту жүз тең минус алпыс қосу екі жүз минус плюс минус береді бірақ үлкеннің таңбасы қойылады жүз қырық метр болған екен демек жүрген жол жүз қырық метр ал уақыт 10 секунд деген сөз ары қарай кеттік бастапқыда жылдамдығымыз 108 километр сағат келген мотоциклші 10 секунд уақыт бойы бір жарым метр секунд квадрат үрдеумен қозғалады оның осы уақыт аралығында жүріп өткен ара қашықтығын табу керек демек біз қай формулаға саламыз әрине біздің екінші формуламыз s тең в қосу аты квадрат бөлу екі үдемен сол үшін қосып тұрмыз бастапқы жылдамдығымыз 108 деген 30-ға тең 30 метр секунд уақыт 10 қосамыз үдеу бірде 5 көбейтемін уақытым 100 бірден алдым квадратымен бөлем 2-ге Енді қараңыздар 300 болып тұр. 30-ды 10-ға көбейтсем 300. Ал 1 5-ті көбейтемін 100-ге, ол белгілі жүз елу бөлемін екіге азайтамын үш жүзден жетпіс ойбай қосамын то есть иә сол кезде үш жүз жетпіс бес метр жол жүрген екен ары қарай кеттік келесі есеп ә, бастапқы жылдамдық бар үдеу бар жол бар табу керек соңғы жылдамдық ә, бұл жағдайда уақыт жоқ демек уақытқа тәуелсіз жылдамдықтың формуласы в квадрат тең в нөл квадрат үдеуі мен қозғалған үдемелі демек қосамын 2 ас болды осы жерден ны табасыздар ол кезде вны табатын болсақ квадраттан құтылу үшін түбірге аламыз в 0 квадрат қосу 2 ас немесе ны түбір астынан шығарып жіберетін болсақ да болады иә бірақ қосу амалы түбірде болады деген сөз так кеттік ары қарай осы жерден шығарып көріңіздер мысалы мынаны бір есептелсін пойыздың жылдамдығын екі есе кеміткенде оның тежелу жолы демек бізде былай болып тұр ғой міне с тең бағана жазып көрсеттік в квадрат бөлінген 2а жылдамдық қалай өзгерді в бөлінген 2 демек в квадрат бөлу төрт бөлінген 2 сол кезде в квадрат бөлінген екі көбейту а көбейту төрт мынау екі есе арту есе кеміту ешқандай мәні жоқ төрт астында тұр ғой жылдамдық азайып тұр демек жолымыз да төрт есе кемиді төрт есе кемиді иә ары қарай кеттік енді бізде мына жерде нш секундтағы жүрген жол деген бар соған тоқталайық сонымен ә, бізде бұған байланысты мынандай есептер келеді алтыншы секундтағы жүрген жолы мысалы немесе он бірінші секундтағы жүрген жол айталық ол кезде біз қай формула саламыз әрине мына көріп тұрғанымыздай осы бір формаға саламыз қандай жағдайда егер бастапқы жылдамдық нөлге тең болса да ал егер бастапқы жылдамдық нөлге тең болмаса формуламыз осылай өзгереді бұл формуланы мен ашып көрсетейін сіздерге мысалы былай жазылады да негізі s тең а егер жетінші секунд болса демек т жетінің квадраты азайту т алтының квадратынан бөлеміз екіге деген сөз ғой біз оны ә, жеңіл түрде түрленген түрде осылай қарастырсақ та болады деген сөз мысалы мынандай бір есеп келуі мүмкін аялдамадан шыққан автобус тең үдемелі қозғалып үшінші секундта екі жарым метр жол жүрді төртінші секундтағы жүрген жолын тап дейді демек ол үшін біз не істейміз ол үшін біз бұл жерде ә, формуланы ашамыз бірінші үшінші секунд деген сөз s тең жаңа айттық біз үдеу бөлінген екі. Екі n минус бір n деген бірінші үшінші секунд болып тұр ғой үшінші секундтағын тауып алайық ол екі де бес метр сол жерде үдеу белгісіз ннің орнына үшті қойған кезде алты алтыдан екі көбейту үш азайту бір деп қояйын чтобы түсініктірек болсын сол кезде екі де бес тең нөл бүтін оннан бес а көбейту мына жерде алты бес иә бесті неге көбейтемін нөл бүтін оннан беске көбейтсем ол неге тең болады әрине бізде екі жарымға тең болады сол кезде көбейту бес деп қояйын чтобы түсініктірек ары қарай үдеуді табатын болсам үдеу бір метр бөлінген секунд квадратқа тең болды ал енді төртінші секундтағын табамын иә жүрген жол s мынау үшінші секунд болды мынау енді төртінші секунд сол кезде үдеуін бірге тең бөлемін екіге екіні көбейтемін төртке азайтамын бірді сол кезде s төртінші жүрген жолымыз мынау нөл бүтін оннан бес так екіні көбейтемін неге төртке сегіз азайтамын бір жеті демек жетіге көбейтемін сол кезде с төртінші секундта ол үш бүтін оннан бес метр жол жүрді деп қарастырамыз түсіндіріп алдық қой ары қарай кеттік бүкіл жолды т уақытта жүрсе жолдың бірінші жартысын жүретін уақыт қалай болады мысалы мынау бізде жол болсын міне қараңыздар с алдымен бірінші жартысы иә ол кезде т бірді табатын болсақ жалпы уақытты бөлеміз түбірас екіге ал егер т екіні табатын болсақ т азайту т бірден дей саламыз иә міне осы екі форманы тұрып қойыңыздар сіздер үшін түсініктірек болу мысалы мынаны бір есеп тыныш күйден тең үдемелі қозғалған дене жолдың бірінші жартысын 15 секундта өтсе барлық жолға кеткен уақыт бірінші жартысын өтті он бес секундта демек бізге т табу керек қой жаңа айттық т бір тең жалпы т бөлінген түбір асты екі осы жерден т ны табатын болсақ т бірді көбейтеміз түбір асты екіге он бес көбейту т бір дегеніміз он бес түбір асты екіге түбір асты он бесті көбейтемін түбірден екіні шығарсам бірде төртке тең болады бұл жуықтап қарастырған кезде 21 бір секундқа тең болады деген сияқты қарастырсақ болады сіздер үшін ең бір қолайлы түсінікті осы формуланы қолдансаңыздар болады бұл ешқандай бір неде жоқ кітаптарда қарастырылмайды да бір нәрсе келесі сурет бойынша есептер суретте дененің түзу сызықты қозғалысының жылдамдыққа уақытына тәуелді графигі берілген осы дененің жылдамдығының уақытқа тәуелді теңдеуі қандай яғни бізге формуласын жазу керек демек бастапқы жылдамдығымыз неге тең екіге тең соңғы жылдамдық төртке тең алдымен бізде формула в тең в нолевой қосамыз аты деген формула бар иә? ол үшін үдеу табамыз үдеу деген сөз v минус в нолевой бөлінген т дейміз демек төрт азайту екі бөлінген уақыт неше секунд төрт секундта демек 5 метр бөлінген секунд квадрат болса в тең бастапқы жылдамдығымыз 2 қосылған үдеу 0,5 көбейту т деген жауап болады демек ол қайсысы болады деген сөз әрине бізде с болады деген сөз ары қарай мысалы мына бір есепті шығарып көрсек болады 99 есепті шығарып шыққан жауапты комментарий қалдырайық иә жаңағы есепке ұқсас тоже график есеп бұны да шығарып комментарийға пікір қалдырамыз бұл жерде тура сол тектес есеп бұл есептер не үшін сіздерге бердік чтобы өздеріңіз ә, мүмкіндік болса осылай шығарып үйренуге тырысыңыздар түсініксіз болған жерлі болса сұраңыздар міндетті түрде біз сіздерге берген тапсырманы өз уақытында орындап түсінбеген бүкіл есеппен кері байланыс жасаңыздар енді бүгінгі өткен тақырыпқа байланысты формулалар есте сақтау керек маңызды деген ал енді мына жерде математикалық тұрғыда өзіміздің сауаттылығымызды арттыру яғни ұмытқан жерімізді еске түсіру мақсатында квадраттық теңдеулер яғни дискриминантқа байланысты иә ветке байланысты теорияларды қарастырдық сіздер үшін түсінікті болу үшін ә, керек болады түртіп қойсаңыздар болады жақсы ә, келесі сабақта жолыққанша бүгінгі сабағымыз аяқталды